አርተሞት ጥቤነወ ቦኼኪነና ትኽረይሸ ባኹንታ የረመትኽና የደንግለት የትክነት ከረቤሻና ትነምድና ያሸና ቃርታን ሂርታን ሰሟን እምባ አሸቼን ብትፈካ እያችኽናባ ሰሳኸረን ተረሳም ሀበንኪነና ያሽት ቃርጠነቂን ተገረድናጅና ያደሙ hayyoge uramu yanemu wanam yakhirgabat wanam yakhirgabat zagirtinaaj nabajafere zakadintana yitrakere yitarkeshinena hanamkere wanam yakhirgabat ሽትም ያባሸች በጀፈረት ሰርፉን ሰርተች ድንበረፈረ ሰነቀችን ታዬ ፈንምከረ ማንያም በትራኮሺ ማንያም በጃፎሪ ተደናይ ወጣቃ አታቃሻይ በኩሪ ወሰፍ ማንያም በትራኮሺ ማንያም በትራፎሪ ተደናይ ወጣቃ አታቃሻይ በኩሪ ሲወሰድ የመልሽናሽ ተሻለም የመልሽናሽ ተሻለም የመልሽናሽ ተሻለም ወለደ ተማንም የመልሽናሽ ተሻለም የመልሽናሽ ተሻለም